odcinka. Dzisiaj zobaczymy, a to co to w ogóle jest usłona. Wirusmon to na pewno Pokémon jakiś. To... To był tylko taki wirus. Nic nie daje nam takiego złego. Teraz wam pokażę. on z tego właśnie pliku, którego wam teraz pokazuję. Tego, co ma takie jest, dziwne. Ale czekajcie. Zrobię spałki. No, cześć. Patrzcie na, na tego. <laughs> Co ja robiłem? Errora zrobiłem. Wolę z kluczu. Przestań krzyczeć. Czego krzyczysz to I tak wygląda nas. Jest ten... No wiecie. Jak zrobić coś takiego? Klikamy sobie byle jaki ten. Ja wybiorę ten. tutaj um, dlaczego um, co tam chcemy napisać ja zrobię pauzę dobrze ja już zrobiłem tak wygląda i klikamy generate an error message Tutaj mamy error, error, error. error. I tutaj XD, XD, <laughs> XD. Teraz Green on error message mieć jak jakieś, co tam chcecie napisać i tyle. Dobrze, przejdźmy już. Jak to jest stronka? Strony dam wam Dobrze. Klikamy to. Właśnie mam podam. Kupił. w opisie. Klikamy Missing Anatro i tam robimy co dzisiaj zrobiłem na odcinku. Error. Dobrze. Więc klikamy e, byle co. wysujemy e, co tam chcemy. Ja tak napiszę. Ale czekajcie, zobaczę, czy, czy tak mocna. Muszę zrobić bez naklejki jakiejś, e, czy jak to się nazywa. Dobrze. Pa. Piątkę przybicie.